Угада сцена по трет пат. 29 ноември, отворење на групна изложба на фотографии на тема Македонска современа фотографија и музички концерт на група Баклава. 4 декември, филмска вечер со режисерот Горан Тренчовски и проекција на неговите филмови Игра и спас и Духот на татко ми. 5 декември, филмска вечер, избор на лауреатски филмови од Астерфест 2013. 11 декември, проекција на филмот Стравот од Коста Петров, базиран на неговата втора книга. Дванаесети декември, гостување на Драмскиот театар од Скопје со представата Последните македонци во режија на Сашо Миленковски. 18 декември, уметничка изложба на студентите од Катедрата за класично сликарство. 24 декември гостување на Македонскиот народен театар од Скопје со представата Парите со тепувачка во режија на Бојан Трифуновски. Угада сцена. Пронајди го својот круг.